Le MNA a, entamé un programme de diversification de ses produits euh, depuis euh, fin 2012. La stratégie de l'MNA repose sur euh, trois critères majeurs. la simplicité du produit qu'on souhaite introduire, simplicité en termes de technicité, en termes de déploiement opérationnel et d'appropriation des équipes et de la clientèle. Euh, deuxième critère majeur, c'est la mutualisation des ressources euh, existantes de manière à ne pas engager euh, de nouvelles charges, donc en quelque sorte une optimisation de l'existant. Un troisième, le troisième axe majeur, c'est que ce, produit doit apporter une forte valeur ajoutée aussi bien pour le client que pour le MNA. Pour le client, je citerai par exemple la satisfaction d'un besoin précis, ou améliorer la proximité de, de ce produit envers le, client. Euh, les objectifs qui ont été assignés à cette politique de, de diversification sont nombreux. J'en citerai euh, l'amélioration de l'offre l'offre produit LMNA, l'amélioration de la relation client, la diversification des sources de, de revenus euh, de l'MNA et la, réduction des coûts de gestion. Et je citerai aussi un objectif très important qui est euh, se doter d'un levier pour pouvoir agir sur la tarification de microcrédit. Donc notre offre de, de base euh, correspond à trois produits. Un prêt individuel à l'entreprise, la moyenne elle est autour de 10 000 dirhams. Euh, le deuxième produit, euh, c'est le produit euh, logement, destiné aux personnes qui souhaitent soit acquérir un logement, soit faire des travaux dans leur logement, ou éventuellement se raccorder à l'eau et à l'électricité. La moyenne du prêt logement est de 13 000 dirhams. Le dernier produit, c'est le prêt solidaire, où un groupe de personnes se porte solidaire mutuellement et le de 9 000 dirhams par individu dans le, prêt. Nous avons commencé déjà depuis deux ans à nous diversifier, à tester la capacité de nos réseaux à distribuer autre chose que, que le microcrédit. Nous avons bien réussi la partie transfert d'argent, puisqu'aujourd'hui euh, c'est quand même des volumes substantiels. On a fini l'année 2014 avec un volume d'environ 1,8 euh, milliard de, de transferts. Le transfert est aussi un produit social puisqu'il est amené dans des, régions enclavées et, donc s'il diminue les coûts de transaction des clients qui n'ont pas à se déplacer pour les exercer. Euh, nous avons réussi, là, je pense, la micro-assurance. On a pratiquement 300 000 micro-assurés aujourd'hui et nos, clients ont une carte et en cas de, de maladie, en cas d'accident, ils peuvent appeler, se faire appeler, et ils sont, on leur envoie une ambulance, et l'ambulance les prend, les installe dans un lit, et leur verse un certain nombre euh, d'indemnités. on peut souscrire un compte Hissab qui est un compte de dépôt sans chèque, mais qui permet, avec la beauté d'une carte, qui permet le paiement, le retrait, euh, et donc euh, qui connaît un certain succès auprès de, des, couches, des couches ciblées. Euh, et qui est aussi en global banking, c'est-à-dire que les versements peuvent se faire d'une agence tout en étant dans, dans une agence soit interne, soit, soit de, du réseau Wafacash. Un dernier axe de diversification euh, jusqu'à aujourd'hui abouti, c'est celui des services domestiques. Les services domestiques, on a commencé par euh, tout ce qui est recherche téléphonique qu'on offre dans notre réseau d'agences le cadre juridique dans lequel nous, euh, nous, travaillons ne nous permet pas de faire beaucoup de, choses. Donc il fallait prendre en considération cette, contrainte et aller vers des solutions qui nous permettent d'être en, conformité avec, euh, avec ce, cadre. Donc pour le transfert, le transfert d'argent, on l'a fait un, avec un, opérateur agréé sur recommandation de, la Banque centrale. Les comptes dépôts et cartes monétiques, on l'a fait aussi euh, dans le cadre euh, de formule IOB, donc intermédiation en opération bancaire, avec euh, Tigeri Wafa, Wafa Bank. Effectivement, c'est des produits complémentaires à à l'activité de base qui est euh, la distribution de, de microcrédits. C'est des, produits euh, qui répondent à, des besoins de masse. 300 000 clients microassurance. Pour le transfert d'argent, euh, on, est aujourd'hui pratiquement un million d'opérations par an sur euh, le compte dépôt. On vient de, le démarrer. On est aujourd'hui à 2000-3000 ouvertures de comptes par, euh, par mois. Sur la recherche téléphonique, on en fait 40 000 à 45 000 opérations par, euh, par mois. Le rayon d'intervention d'un point de vente, par exemple dans le milieu rural, il peut aller jusqu'à 30-35 km. Donc le client, au lieu d'aller chez le revendeur de la recherche téléphonique, venir chez le MNA pour payer sa traite et aller chez sa banque pour retirer ou remettre de l'argent, pourra faire l'ensemble de ses opérations chez, chez le MNA. En offrant aujourd'hui euh, le, produit dans ce, point de vente, donc déjà la personne euh, fait l'économie du trajet, le risque du trajet, euh, l'économie de la journée, cette proximité du produit client n'a pas de, prix. On se préoccupe plus aujourd'hui de, de, développer, d'aider nos clients à développer leur marché, leur compétitivité, et ce sera un des grands axes euh, de la future stratégie à venir des trois prochaines années. Donc on pense être suffisamment préparé pour, euh, <coughs> pour accueillir de nouveaux produits et services et et donc euh, pouvoir aller vers la transformation dans de bonnes conditions, tant opérationnelles que par rapport aux perspectives euh, institutionnelles et d'activité, pour pouvoir aller un cran au-dessus maintenant sur euh, l'impact client.